चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढो आंखों के दरमिया तो अब है इस तरह खाबों को भी जगह ना मिले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी